Ég heiti Ingemar Oddsson og ég er skrimslastjóri hér í skrimslaseturinn á Bíldudal. Á meðan við vitum ekki hvaða dýr er um að ræða, þá tölum við um skrimsli. Þá ber fyrst að nefna fjörlalla sem er minnsta skrimslið okkar. Fjörlalla þekkja allir sem eh, búa við Arnafjörðu og að vestfjörðum krakkar læra um fjörlalla. Ég heyrði fyrst um fjörlalla bara sem smákrakki. Um, þetta er einhvers konar skefna sem að virðist hafast við í þaraskóum og virðist vera sem sagt dýr sem fer upp á land, er ekki bara í sjónum. Við bjóðum sem sagt eh, öllum leiðsögn inn í safnið og síðan aftur þegar það er búið að klára að lesa og, og, og skoða þessa þætti sem við bjóðum hér upp á. Við erum með hérna, viðtöl við fólk sem hefur séð skrýmslinn. Við erum með uh, myndir eða líkingar, sem sagt stittur af bæði fjörlalla og hafmanninum. Og svo þegar fólk er búið að, að fara í gegnum safnið að mestu leiti þá bjóðum við þeim að, að sem sagt aðstóða þau við gangvirt borð sem við erum með sem er svona tækni undur, smá galdur. Það getur tekið allt frá 20 mínúndum upp í 6 klukkustundir að fara í gegnum þetta safn.